Hi, uh, ako si Coach Jerry, uh, dating salesman. At ngayon ay nakakuha na ng ko dito sa masterclass. Naman. Hi, my name is Adel Magapasya, dating of W for 16 years. And this is my first check after one and a half months. Hi, my name is Coach Dea Dilima. Pangalawang check ko na to. Eh. guys! Ako pala si Alin Araneta. Ito na yung first check ko ngayong araw na to. Ayan, sobrang saya ko! Hello! Ano? Congratulations sa new member na nagabi ng ating uh, negosyo. In short ka na, may negosyo ka pa.